hey I this is Majid and you are watching house ماڈی یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہاؤس ماجد تو آج کا ہمارا جو ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ یوٹیوب کی ایک بہت ہی پیاری اپڈیٹ آئی ہے جس میں اس نے بتایا ہے کہ پیڈ ممبر شپ آپ یوز کر سکتے ہیں ہمارا فیچر ہے نیو اگر اس میں کرنا یہ ہوگا کہ ہمیں کچھ پیسے دینے پڑیں گے کسی بھی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے کہ اس کے اوپر ایڈ نہ آئے ہم اکثر ویڈیوز دیکھتے ہیں یعنی کہ تقریباً زیادہ تر ویڈیو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر ایڈ بھی ہوتا ہے وہ اس ایڈ سے بچنے کے لیے یوٹیوب نے نیو فیچر اپڈیٹ اپنا اپڈیٹ کیا ہے اس نے نیو فیچر لانچ کیا ہے اسے کہتے ہیں پیڈ ممبر شپ یعنی کہ آپ اس کے ایک پیسے ادا کرنے والے ممبر ہیں جس میں کہ آپ اپنی ویڈیو کو بغیر ایڈ کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو کسی چینل کی اگر کوئی ویڈیو چاہیے بغیر ایڈ کے وہ آپ سیو کر سکتے ہیں آپ لائف ٹائم کے لیے اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ آپ پیڈ ممبر شپ یوز کر سکتے ہیں انطریب اس کی جو ادر فیسلٹیز ہیں اور پیمنٹ کا میتھڈ ہے وہ بھی ان قریب وہ اپ ڈیٹ کر دیں گے بہت ابھی تک انہوں نے جو یوٹیوب ٹین میں یا آپ کے دیکھیں گے اپنے موبائل اسکرین کے اوپر اس کے اوپر بھی انہوں نے دے دیا ہے پیڈ ممبر شپ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کمپیوٹر اسکرین کے اوپر بھی ساتھ میں اسکرین شوٹ آ جائے گا آپ کو یہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں میں یہ دیکھ جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں دکھا دیا ہے پیڈ ممبر شپ اس طرح کا جو فیچر ہے آپ کے موبائل میں بھی شو ہو رہا ہوگا جیسے کہ میرے شو ہو رہا ہے تو یہ ایک یوٹیوب کی بہت ہی پیاری اپ ڈیٹ ہے اس میں یہی میں نے آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ کو بتانا جیسے کہ یوٹیوب ڈیٹ میں یہ آفر پہلے موجود تھی اور سمپل یوٹیوب میں موجود نہیں تھی تو یہ جو پیڈ ممبر شپ ہے یہ اب سمپل یوٹیوب میں بھی موجود ہے تو اس کے فائدے یہ ہے کہ ہم کسی بھی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں وہ بھی بغیر ایڈورٹیزمنٹ کے پچھلے چلتے ہیں ہیں آپ کو بھی دکھا دیتے گئی تو ہم اپنے کے آ چکے ہیں تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پینٹ ممبر شپ کا آپشن کس جگہ پہ واضح ہو رہا ہے تو ہم سمپلی یوٹیوب کو اوپن کرتے ہیں پہلے میں یوٹیوب ڈاٹ کام کے اوپر آ چکا ہوں تو سمپلی میں اس کو ابھی اوپن کرتا ہوں اس کے اوپر یہ دیکھیں ادھر میرے جو آپشن مجھے دکھ رہے ہیں اس میں میرا دوسرا آپشن جو ہے پینٹ ممبر کا دکھ رہا ہے تو اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں تو اس میں میرے کچھ بھی نہیں ہے گا کیونکہ ابھی تک میں نے کوئی ویڈیو بائی نہیں کیا یا اس کے لیے ایڈورٹیزمنٹ کے پیسے نہیں دیے کیونکہ یہ حال ہی میں کچھ دیر پہلے ہی اس کی اپڈیٹ آئی ہے تو اس کا پیمنٹ میتھڈ اور ادر فیسلٹیز جو ہیں وہ ابھی اپڈیٹ ہونے والی ہیں تو یہ تھا ابھی تک کا فیچر اس کا اس کے تھرو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ کسی بھی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں بغیر ایڈ کے بغیر ایڈورٹیزمنٹ کے کسی بھی کمپنی کی ایڈورٹیزمنٹ کے بغیر ہم کسی بھی ویڈیو کو کسی بھی چینل کے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو ابھی تک کا ویڈیو یہیں تک تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں سوائ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں آیا ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن پریس کیجیے اور اگر آپ کو ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہے جس سے دوستوں میں شیئر بھی کیجیے گا تک ان کو بھی یہ فیچرس مل سکے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور پریس کیجیے بیل آئیکن تاکہ تمام آنے والے نیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن کیجیے بیل آئیکن تاکہ تمام ریٹس آپ کو مل سکیں